Assalamualaikum, askanu Louga ñi ngi taxaw fii xuus ci diggu ndox mi nga xamante ne bi mooy route nationale Louga lañ wax tronçon bi nga xamante bi moo jugee sapeur diggante sapeur ak hôpital nga xam ne tey oto sapeur su doon jaar fii lay jaar fii ban juddoo ba léegi nii la mel impacté wul kenn mais tey ONAS dafa seetaan parce que bu fekkee dafa am taw trois jours kër yi lu mat juróom-ñeenti kër kenn mënul génn sa kër kenn mënul génn sa kër mënuñu gi fi am retour bi retour bo xamné la route nationale la bu bari na ci même ONAS bu liggéeyul parce que defe naa ONAS bu Louga def fi dara dara ko liggéeyul parce que fi moy bu dafa ONAS fi bo leen di wo téléphone do la mairie aussi defuñu seen liggéey parce que defuñu seen liggéey moy jema jankot ak population bi ndax keur yi nek fi ni ay keur la yo xamanteni bi ni fan yi ñi ngi dund ay metti ndax sa biir néeg la xat gi di fek man mi di wax ak yeen sama néeg bo dama koy be dama koy tëjaat ta man sori na ma am na ñetti keur yu nek yo xamni mom ngay wañi doga wañi sama keur mu nek lu metti lo xamanteni bi cri de keur la bo xamni koñ bi yépp lañ koy waxal am keur gi ñi wax kër ñoom keur nday madam bo fi duggé ndox mi dafa dugg ba ci biir keur gi ñom dañuy xoos gis ngeen ñun ñi ñi wax ak yeen ci ndoxu force la nek xuus diko wax pour nit ñi dégg ko dafa nek lo xamantene bi bëgg nañ directeur orange bu Louga bu fekkee mënu ko lijjanti mu jàllale ko ci kaw parce que tey bu fi Macky Sall waroon jaar tey fii Macky Sall su waroon jaar tey situation bi dañ koy régler parce que Macky Sall du jaar ak lii Macky Sall nag c'est le président mais droit bi am ci Sénégal ñun moom lañ am danoo xuus ci ndox mi pour mën wax ak nit ñi ni leen fii nga xamante ne bi vraiment lu metti la lo xamanteni bi population bi ñu ngi koy joy duñ ci and tay duñ ci and ëllëg képp ko xamanteni bi am nga compétence bi lijjanti lii ñëwal nga lijjanti ko parce que akla ta bala nga xamni akla nga ñëw taxaw fi nga taxaw ni da lay ñëw rek di jaayante mënu ñu fa taxaw ndax xat gu bon ñu ñëwoon nak and ko ak suñu jarbat and ko ak wa koñ bi ñëpp nga xamanteni bi ñun bokku nañ ci ñi nga xamanteni bi dañ doon laaj wax leen wax leen wax leen mais nag dañu won bala ñoo wax dañuy dem wote autorité yi woo lan woote nan ken wuyuñu woote nan kenn wuyuñu li nit ñi man man nan ko man nañu wax nit ñi déggu mais li dafa ñaaw parce que fi ni warul mel ni li tax warul mel ni fi non seulement ay nit dañ fee dëkk mais route nationale la tali bi nga xamantene bokku na ci tali yi njëkk ci lugo di tali bu mag nga xamni bo taxawé da ngay gis seref sa gannaaw di gis raay ba ca karam hôpital diggante sapeur ak hôpital fi la fi la ambulance di jaar ambulance bi fi jaaré tay dafa xuus camion bi ñu fi jaaree dañu xuus mu nekk lu ñaaw ñu ñëwon nak pour ñaawlu ko pour bu ngeen ñuy dégg yeen autorité yi ngeen taxaw ci li bu fekkee mu leen ko régler ngeen manko ko jël la ay oto ñu manko ndox bi mu dem ñu régler situation parce que li dafa ñaaw ndox mo xam ne na fi 4 5 jours mënu mënuñoo noy parce que xet gi non seulement waxu ñu sax bu demee ba ndox bi dem mais après ndox mi bu fi jógee poussière bi lolu mëna indi indil ñun ñi fi dëkk donc mu nekk lo xamante dañ koy ñuuxu diko ko diko metti ko parce que gis ñu kenn ku ci taxaw depuis barki dembu ba léegi lii ni ñu ngi koy dundu ñu ngi koy ñaawlu bu baaxa baaxa baax sax man presque ma ngi won suñu kër mais sama yaay dama woo ne ma sa kër maam de ndox mi yépp dugg na fa ci suba ba léegi nak ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ci nekk gaay di ñu jappalé mais dal affaire yi daal dem ba léegi ni te li dafa ñaaw te bu doon bu doon maire bi dafay ñëw wala président de la république dañ koy jema a defar daal mais dal li dal lu ñaaw la lu ñaaw la man ah, mom sincèrement ki naa ko ñaawlu naa ko torop torop trop ndax fi ni route nationale la auto bi auto ambulance fi lañuy jaar ñeneen ñi tamit fi lañuy jaar te boobu ba léegi kër gi kenn mënul dugg kenn mënul ndax te dañuy xoo suñu kër gi ta te fi route nationale la route nationale bu ta c'est la première fois ñu gis wa on a sétane nañu wote nañ ba sonu secours ken faalé wuñu bo waxé ñu naan ay problème moteur dañu sonu dal dañu sonu parce que suñu kër gaay ni dafa ta ken amul fo jaar wa koñ bi ñepp genn diñu ŋàccile lé c'est pas du tout da raisonnable ñun amuñu canal ñu canal amuñu canal ñu canal sonu bay bëgg dé suñu biir kër gaangi fess jël suñu néeg yaa ngi xasa xun amuñu fu nu jaar ñoo dem marché genn mënu ñoo def lén nan la dimbali dinañu canal sonn nañu de sonu nañ sonn nañu sonu nañu sonn nañu amuñu canal te bu nawet dikkee toujours nii rek toujours nawet nii rek nawet nag bëgg nañ ko ngir nañu de te amu amuñu ci uh, canal yi ñetti buntu kër yi benn amu ci ben amu ci koñ bi yëpp am ñun dong leen fi wooy ba pare nag indil ñu bon li nag ñu sarax ñun daal ndox mi dañoo sonal dugg na suñu kër gi booleeg uh, douche bi uh, assainissement bi dugg suñu biir ñu ngi ni dañoo ngacca ngacca ngacc balé bay bëgg dé bo lek bam ya bam tayé ba lek mënu ñoo fexé ba génn suñu kër yi dem mars sax mënuñu ko waaw assainissement beeg douche beeg lépp àndandoo nekk suñu biir néeg yi xet gi nag ñuy xeñtu sax ak corona bi ñu nekk xam nga li wóoru danger la suñu doom yaa ngi nekk biir ndox mi ñi ngi nekk biir ndox mi ndox maa ngi xasaw xun booleeg ndoxum cabinet bi mi ngi nii ñun daal ñun sonn ñoo ngi di xuus ndànk ci biir ndox mi non seulement danger bi ci nekk mais xet gi parce que ci koñ bi lañ dëkk te ñun tam ñi ngi lor ay téméri téméri téméri nit yo xamanteni bi dana am seen kër défar ko bam mel na wara mel ñu bayiko ndox mi ah, dugg ci biir kër yi mënu ñoo dem marché mënu ñoo genn xalé yi mënu ñoo dem jangi ñi fébar mënu ñoo faju mu nekk lu doy war lo xamanteni bi fi suñ koñ la amé mu nekk lo xamanteni bi lu ñaaw la dañ koy ñaawlu onas bu fekkee yeen ak ñuy dégg ñew leen ngeen taxaw ci li parce que mbedd mi nima ko waxoon sank rek bu ne woon tey président de la république da fi jaar suba jëm fi li du fi fanaan kon man ngeen ko defar defar leen ko bu ngeen ko defaree c'est parce que den ko wara defar loolu mooy seen liggéey askan bi sonu nan askan bi métti lu nan ko mu nekk lu ñaaw lo xamanteni bi dañ koy yuxu pour fu man ag bu ag fa ñu jëm ko fajj parce que li bu yoon ñaaw na route nationale mbedd mo xamanteni bi ku ñëw ci Louga fi ngay jaar mbedd moo xamante ni fi la lépp li jaar mën naa mooy xolu Louga ñu seetaan ko mu taa ndox depuis taw 3 jours 4 jours ndox mi def retour loolu compétence orange la xawma compétence mairie la xawma compétence kan la mais ku mën a doon war nga ci ñëw taxaw parce que lii danger la sobe la lii microbe la ak feebar bii di am jàppale leen nu askan bi noppalu wax dëgg yàlla ni ñëpp ngi génn seen kër ni may xoosee ci biir nii xam naa daf leen sax jaaxal ndax danger la courant yi mi ngi ni potay lampe yi ay potay lampe ñoñu wër mo am courant danger bi ci nekk lépp mënuñu ko wax donc ku mëna ibi sa force yang ko ibi nit ñi ñi ngi jël seen sacrifice di jëme ibi ibbi canal yi loolu ONAS moo ko def boo xoolee Aliou Sarr ma nga nële moom c'est un ouvrier mom mi ngi ñew di def liggéey ONAS mais où est ONAS où est ONAS donc ñepp confiné wu ci biir kër yi loolu dafa ñaaw moo tax ñu ñëwoon rek def ben cri de cœur yuxul ko wa lugo yuxul ko wa keur seigne lugo ndax fiñu nek digënde keur seigne lugo la ak coxna donc mu nek lo xamanteni bi da ko ñëwoon rek and ci ak gescom def ko wax ko ndax vraiment vraiment vraiment vraiment li ñaawna na li na na ci lugo ñaawna na ci askan bi ñaawna na fu mel ni di mel ni nga ànd ci ak ma jooja Thiam dekk fi ci koñ bi juddo fi màgge fi yaro li nak yag na fee am ban juddo ba léegi fi lañ ko fet waye bi pa nak mom dafa ëpp loxo ndax ay fan la fi def ba paré indi fi ndox mo xamni ci foos yi la jóge